Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur Iya gini kata-katanya biar ah, kata-kata nih. <laughs> Ah, pemasangan pemasangan apa ya jenenge pemasangan alat untuk ngebor pemasangan apa nih pak ini pak alatnya apa nama ini alat jemur bor nggih alat jemur bor lor dari ini mengatur kemiringan alat ini mau masang untuk alat ngeburnya Tuh nganggo buka anu nih alatnya oke lor Tapi ini kemungkinan nggak langsung. Di Maret lawan nggak langsung. Mau puter rampung dilanjutin. Lah, lo nggak nggak nggak. Hmm. Langgar. istilah ya grup-grup mana ya berarti ya drumnya gede weh istilah ya, durut berarti ya drumnya gede berarti Bismillahirrahmanirrahim wis ya. Ayo, Ya ya, oke oke monggo monggo. lancar ingkang nyambet damel wonten riki sedaya. Selamine ampun mangga alangan Gusti Allah mugia mengestani nika sedaya. Panjenengan sampeyan riki sedaya. Brele, Matarene no? Sul Breme c'è, ah, no? eh? Ya, kae disele kae. Kae. Ketang. Ya, kudu iki cedhek iki. Kae. Kae diesel listrik. Diesel banyu iki. Iki nyembur. Wih. Turun le, turun le. Cipratan gue, kon dhuwur 11 lonjor untuk pipa Gono Dep, panas minggu. Heeh, ah, ah, panas ya. Boleh. Baik, deh, jalan ke pinggir mana, deh? sing buak tok ae sak menom buane kok. Piye iki kata-katane piye kata-katane? Ah, <laughs> Ora kata-kata. Ora